डीजे मुकेश मुकेश कट का बाजार Thank you. मुकेश मुकेश मुकेश कट का बाजार डीजे मुकेश अरे हे बेटवा हमारे इलाका में हम से कंपटीशन करा बेटवा करा अब तू तुम उठाए के अबहिन चला जाबे तू हमसे मरवाए के का धक्का डीजे मुकेश कट का बाजार